મતલબનો હતો જાન તારો રે પ્યાર ના થઈ તું મારી ચાપરણી એની થઈ બાય ડીઆર ક્રિએટિવ રડ્યું દિલ તારું પણ રડ્યું દિલ તોડતા ના કરો તે વિચાર ખુશ તું ખુશ રહેજે મારા દિલની દુવા એક છે ભલે ના થઈ તું મારી રાપરણી એની થઈ રે હો મતલબ નો હતો જાનુ તારો રે પ્યાર દિલ તોડતા ના કરી દે તો આ તારું પણ રડ્યું દિલ તારું પણ રડ્યું દિલ મારું પણ રડ્યું દિલ તારું પણ રડ્યું બોલ મને ભૂલીને તને શું મળ્યું તારે હસવાનો આવ્યો દાડો મારે એ રોવાનો આવ્યો વારો સાથ છૂટી ગયો તારો ગુનો હતો સૂર્ય મારો આ શક્યા તમે બીજા ના થયા મારું બેડ છે જાનો તમે મારા ન થયા દિલ મારું પણ રડ્યું દિલ તારું પણ રડ્યું ભલે ના થઈ તું મારી જાફરની એની થઈ મારું બેડ છે જાનો તમે બીજા ના થયા વરણી ગયા મળ્યા સમાચાર હાચા તને પામવામાં અમે રહી ગયા કાચા પ્રેમના ખોટા વાયદા કર્યા જન્મોના બંધન તોડ્યા મીઢોળ બોધા પાર કાતે પાર કાપ છતાંય મેં બોલો શું ફાયદો નિભાવ્યો નથી તમે એક પણ વાયદો દિલ બીજને ચાહ્યા અમે એનાથી અમે હારા દુર્ગ આપ્યા અમને એમાં કોઈ ના અમે રહ્યા બેવફામાં તું એક બેવફા હટકે દાડો મારી જેમ તું તડપે